étrange vivait une sorcière dans sa maison et un ogre dans sa tour. Et il y a moi Salut, moi c'est Chloé, j'habite aussi ici, là, en bas. Ouais, un château rien qu'à moi. Vous vous demandez peut-être pourquoi Ma tour est reliée chez la sorcière et chez l'ogre. Je leur sers d'intermédiaire. Ils n'arrivent pas à s'entendre crier. Mais j'ai un secret à vous dire. En vrai, ils s'aiment éperdument. C'est juste qu'ils ne le savent pas encore. sorcière qu'elle me donne de la potion magique. D'accord. pourrais tu dire à ce poivron de réparer mon chaudron D'accord. La semaine dernière, j'ai crevé les pneus de la voiture de la sorcière. Mais mon plan n'a pas fonctionné. Alors il faut que je trouve autre chose pour obliger ces deux-là à communiquer. Voyons, qu'est-ce que je n'ai pas encore fait Ah, je sais, si je mettais en danger la sorcière, l'ogre serait obligé de la sauver. Je sais, je sais, je suis super intelligente. Je vais devoir brûler la maison de la sorcière. <laughs> ok, première étape, trouver des allumettes. T'aurais pu me laisser sortir avec mes potes. Parce que t'es un poivron et que tu dois me changer le pneu de la voiture que ta fille a crevé euh, T'es vraiment une sorcière, hein Notre fille aurait pas fait autant de conneries si t'avais pas demandé de divorce Ah oui, bien sûr, c'est toujours moi, de euh, toute façon, mais toi, pas... Je sais, je suis super intelligente. jamais à la maison pour t'occuper de ta fille, c'est bah, toujours moi qui fais les